Травма войны — это когда с нами случается не одна травма. Я успокаивала, у меня самой слезы текли, муж еле сдерживался. Домов, оказывается, может быть много, и это правда. травма — это э, когда у человека жизнь разделяется на две части. Жизнь до травматической ситуации, когда возникла эта травма, и после. Вот до войны у меня было так, а после войны или вот а сейчас вот по-другому. То есть это человек шел по дороге ровной, и тут случился обрыв. То есть настоящей жизни как будто бы у него нет. То есть он не живет в настоящем, он живет в каком-то другой своей реальности. Травмы войны — это когда с нами случается не одна травма. Это ситуация а, мультитравмы. Мы можем терять близких, и тут же мы теряем дом, и тут же мы теряем работу, и тут же мы теряем страну, ну, то есть нам приходится уезжать, теряем друзей, то есть связи тех людей, с которыми мы общались, которые расходятся с нами в понимании ситуации. Это мы на них злимся, но тем не менее для нас это тоже потеря. И мы сталкиваемся с такими э, в один короткий момент времени, одна большая травматическая ситуация, и которая тянет за собой много-много-много разных травматических ситуаций. И вот мы оказываемся в каком-то вот реально висящем над обрывом. до карантина мы э, такой девичьей компанией на машине приехали на лавандовые поля пофотографироваться и потом заезжали в Кишинев, потому что мы знали, что тут очень вкусная местная кухня, очень красивая страна. Как оказывается, в самом деле многие ездили в Одессу. Мы к вам, вы к нам. То есть э, по-соседски ездили, дружили, общались конечно, тоскуешь по Одессе, по морю. Вот мы как-то сели на этот морской велосипед. Вот, едем, а когда по морю едешь, там же волны, и вот этот морской бриз. А тут едешь, вроде ветерок чуть-чуть есть, но достаточно ровно. Мы говорим, ну хоть маленькая, вот хоть маленькие, как говорится, прикосновение к водоему, к чему-то водному тоже. Ну, 24 февраля, сколько, 4 утра разбудили взрывы. Такой сначала один глухой взрыв. Ну, я так проснулась, подумала, ну, где-то там что-то, не знаю, там бывает иногда что-то бахнуло, да. А потом был такой взрыв, что аж сотрясли стекла. И муж проснулся, говорит, ну все, началось. психбатальон. А это чат в Телеграм, а, в который могут обратиться все желающие а, украинцы за психологической помощью. Мы там сделали дежурство, я до сих пор там, да, то есть дежурство у нас было, и те, кто обращались за помощью, да, дежурный специалист уже помогал. Потом э, начала со своей коллегой проводить группы поддержки, тоже э, для тех, кто обращался, кому было это необходимо. Э, то есть были разные, это все на волонтерских основаниях, на волонтерских началах. То есть мы это делали бесплатно, потому что понимали, что очень много людей в эти моменты потеряли устойчивость, то есть э, очень было много страха, тревоги, непонимания, то есть такая очень стрессовая ситуация. И стало много людей обращаться, и вот лучшее, что я могла в этой ситуации делать, это помогать. Постоянно мы были, созванивались, он говорит, ну вот, ну вот вроде как там уже что-то лучше. Арестович сказал, еще чуть-чуть надо потерпеть, да. А у меня в апреле день рождения, когда прошло 8 марта, он говорит, слушай, ну на день рождения точно ты дома будешь. И я такая, ну да, да, вот ну, ну, не может же это долго продолжаться. Это ж точно ж вот мой же день рождения и дома всегда ж я хочу рядом в кругу семьи его встретить. День рождения тоже я праздновала здесь. Вот. И это было в самом деле вот такое переплетение грусти, тоски, какое-то бессилие, безысходности с тревогой за своих близких, что там, как они. сложно было уезжать, потому что, когда мы в марте ехали, э, сын не понимал, куда мы едем, когда мы будем. А тут было все понятно. Было понятно, что война, было понятно, что уезжает, было понятно, что неизвестно, когда все закончится. И вот это для него было очень сложно. Он просто со слезами на глазах, у него в автобусе началась истерика я не хочу, я ненавижу, я, ну, то есть э, его выражение злости, да, которое я его успока... я понимала, что происходит с ним, я успокаивала, у меня у самой слезы текли, муж еле сдерживался там, ну, сложно было, сложнее всего переносить слезы близких. Вот сама успокоиться легче. Я знаю как, я знаю, как подышать, да. Все равно внутри как-то сложно. И очень сложно справиться с переживанием близких, когда им больно, и ты бессилен что-то сделать. Я работаю в центре для э, беженцев на Молдэкспо от Тердозона, да, там была комната матери и ребенка, и организация оказывала помощь для э, мамы, для детей, то есть помогали гигиеной, продуктами, то, что необходимо, если нужна какая-то социальная помощь, какие-то специалисты, документы, то есть уже направляли, и одно из направлений это была психологическая помощь. Какие ассоциации у тебя возникают <laughs> с этой картой? С чем-то плохим. А с чем? Ну, плохо в плане того, что вот, ну, непонятно, что там дома. Угу. Поэтому плохо. Угу. Я и мои коллеги работали с индивидуальными запросами, потому что много мам было в состоянии тревоги, страха, переживаний. Начала появляться психосоматика, начали у детей появляться, даже не появляться, а, ну, говорят, дети начали себя вести по-другому. Очень много истерик, плач, капризов, э, агрессии. И мамы не знали, что с этим делать. Да. И я я начала проводить, кроме индивидуальных консультаций, а, начала проводить группы для мам, а, такие ресурсные группы с использованием разных методов арт-терапии. Так как 24 февраля я не успела сделать маникюр, я пошла, <laughs> сделала себе маникюр, да. Да, это может казаться очень странным, а, и некоторые, опять же, смотришь, мониторишь соцсети, как вы можете думать о маникюре, о прическе, о красоте, тут такое происходит. А я понимала, что это важно для меня, надо а, вот э, какие-то вещи для меня привычные, для меня поддерживающие, дающие мне какую-то силу, хоть какую-то чуть-чуть эмоцию. Я пошла, сделала маникюр, нашла парикмахера, потому что уже захотелось постричься. Сделала эти вещи, да, где-то выдохла, где-то мне стало, а, становилось легче. некоторые находятся в такой растерянности, что они а, мои клиенты говорят, что я, я, я вообще утром просыпаюсь, я не понимаю, что мне делать. Я иногда забываю зубы почистить, иногда забываю поесть. И я хожу по квартире вот в каком-то в халате, не расчесанной, я, я, я не понимаю, что мне делать. Я не знаю, как мне жить дальше. Я не знаю, как мне жить сегодня. Какое завтра? Я не знаю, как мне сегодня жить. Одна из любимых фотографий ребенка, потому что тут троллейбусы, которые, э, которые ему очень нравятся. Вот этот троллейбус гармошка европейский, он их обожает на них кататься. У него примета есть. Если я прокачусь, мы сядем на троллейбус гармошку новую, значит у нас будет удача. Ну, для меня, в самом деле, Кишинев – это второй дом. Ну, домов, оказывается, может быть много, и это правда.